Bienvenue dans les vidéos du MOOC 10. Dans cette vidéo, je voudrais vous montrer comment écrire un billet. Alors, il y a deux types de billets dans The Course Networking, la plateforme que nous utilisons pour le MOOC. Le billet libre et puis le billet imposé dans le cadre d'une discussion. Alors, le billet libre d'abord. Vous voyez qu'ici, au sommet de votre page, il y a un menu avec différentes commandes, dont le, la commande billet. il suffit de cliquer sur billet et puis ajouter un titre, eh bien par exemple comment rédiger un billet. Et puis ici, en dessous, vous avez un espace pour écrire votre, euh, votre texte. Donc quand votre texte est rédigé, vous pouvez également ajouter un fichier, une image, une vidéo Google, un lien, par exemple un lien hypertexte vers un site web. Vous pouvez également ajouter un fichier en provenance de votre répertoire Google Drive ou encore un fichier SCORM, donc c'est un fichier sous une norme particulière pour les cours en ligne. vous voyez ici Show Post Setting, vous pouvez afficher votre billet directement ou bien vous pouvez choisir un temps d'affichage. Vous pouvez aussi accepter de recevoir des commentaires ou pas sur le billet. Ou bien vous pouvez également donner le choix à vos commentateurs d'afficher leurs commentaires ou non. Et puis finalement, eh bien vous devez sélectionner un critère de visibilité et donc euh, ce billet peut être vu par un groupe au sein de votre cours, par le cours entier c'est-à-dire tous les membres du MOOC par exemple, par des membres du MOOC et d'autres euh, cours qui ont un lien avec celui-ci, ou bien dans ce cours et d'autres cours <laughs> auxquels vous participez, etc. Donc vous pouvez vraiment régler les paramètres de visibilité. Ici on va choisir ce cours, voilà. On peut également ajouter le billet à son portfolio CN. Ce sera aussi un témoignage de notre activité. Et puis, cliquez sur le bouton « Envoyer ». Voilà. Vous pouvez également choisir un, un mot-clé. Par exemple, ici, ben, on va dire que ça a une liaison avec la liste Voilà, donc ça a été envoyé et vous avez gagné 15 points. Donc si je regarde en dessous du cours, voilà comment rédiger un billet, mon billet apparaît ici. Si maintenant je décide de ne pas le garder, eh bien je peux soit l'éditer, le modifier, soit l'effacer. Ben oui, je veux effacer mon billet. Voilà, c'est fait l'autre type de billet dont je voulais vous parler, c'est le billet dans le cadre d'une discussion. Donc il s'agit en fait d'un exercice qui va compter pour la certification de votre MOOC. Et donc dans ce cas-là, ce n'est plus un billet libre, c'est un billet qu'on vous demande de partager avec l'ensemble du cours. Et donc pour écrire ce billet, il suffit de cliquer sur le lien fourni par le formateur. Voilà. Et ici, vous avez le titre et la description de votre billet. Vous avez jusqu'au 1er décembre 2018. Vous avez jusqu'à 7 jours de délai après cette date pour envoyer votre billet et le billet va vous rapporter 15 points. Pour la suite, même principe. Ajoutez un titre, rédiger votre billet, choisir un mot-clé. De nouveau, vous pouvez ajouter un fichier, une image, un lien, etc. Vous pouvez également décider d'afficher votre billet immédiatement, etc. Et euh, ce billet, normalement, est visible par l'ensemble de, de, ce cours. Vous pouvez également l'ajouter au portfolio CN. Donc ne soyez pas déstabilisé lorsque vous voyez discussion et qu'on vous demande d'écrire un billet. Il ne faut pas écrire un billet libre, il faut simplement cliquer sur le lien fourni et vous allez avoir la description du travail demandé et puis tout l'espace nécessaire pour rédiger et envoyer votre billet. Bon travail, à bientôt